OK，板根观景台。哦，还有会议室哎。 <laughs> 会议室嗨什么嗨呀？没什么好嗨的。还有观景台。哦，从这边上去。啦啦啦啦啦啦。啊，漂亮的山樱花。山牡丹吧。 小朋友的最爱，丢滑梯。小乖鱼，超人，小乖鱼，好玩吗？ 开车车，你在开车车。好。这里掉啊呢。好。你哦，小乖耶。哇，你爬上去呀。妹妹，妈妈在这里耶。你看姐姐要滑滑梯嘞，快点灭了，快点。我要玩那个。好棒耶。好。 溜哇！你的车子也在溜滑梯哦。哇，溜下来了。哇，小乖呢？咦，小乖呢？我没有看到小乖耶。小乖。小乖。你在哪里？在这里。小乖，你要溜滑梯呀？哎。你要溜滑梯呀？ 耶！耶！耶！来滑梯！啊，溜滑梯耶！弟弟在那里啦！弟弟滑下来了，妹妹，弟弟在那边，弟弟在那里。弟弟去走楼梯。